Chámame Encarna Lago e son a xerente da Rede Museística Provincial de Lugo, que está composta polo Museo Provincial de Lugo, o Museo de San Paio de Nerla, o Museo Provincial do Mar e o Museo Pazo de Tor. Catro museos que levan moitísimos anos traballando pola igualdade, a inclusión, a sostenibilidade e a accesibilidade. E estou facendo este vídeo porque vos pido un favor, tedes que axudar a CTH Cooperativa Cultural a sacar adiante un proxecto que é un auténtico proxectazo. E por que? Primeiro porque os merecen no país do minifundio, non solamente territorial, sino incremental, alguén como CTH Cooperativa e Cultural, que está tecendo redes, que está sacando proxectos que supoñen un auténtico un antes e un despois na, forma, na, na maneira de xestionar os proxectos culturais aquí en Galicia. Porque neste caso estamos a falar de apostar e apoiar por un festival, un festival feminista, de arte urbana e contextual, neste caso a segunda edición de, de las Fest, e, e por que o apoiamos? Primeiro, eu como feminista creo que debemos combater as prácticas e os discursos que sosteñen a invisibilización das mulleres artistas, pero non a calquer prezo, sino facendo como debe ser. E este é un proxecto serio, un proxecto coherente, un proxecto que merece todo o apoio. Así que, por favor, vos pido que o apoyedes. É moi doado, é moi doado. Seguídeos nas redes. Eu solamente vos me queda por decir o lema que nos piden que digamos para este apoio. Sumémonos todos. Píntame o de las Fest, por fin.